no noso país esa pirámide demográfica vellentada e unida ao noso tradicional eh, poboamento disperso fai que cada vez sexan máis as, as necesidades de atención a esta realidade que da que alerta sobre todo e melga de persoas ancias que viven e que en moitos casos morren soas. Eh, con todo, a pesar de que a nosa iniciativa está evidentemente focada no, no noso país, tamén alertan algunhas asociacións de que esta realidade pois xa se está tamén estender <coughs> a todo o Estado. Eh, no noso país o que sucede que esta realidade de persoas anciás que viven e algunhas, pois desgraciadamente, que morren soas, acentúase nas áreas de poboación máis dispersa e que coincide coas áreas máis avellentadas. Temos aí o Oriente Lucense Ourensán, Eh, falando de datos, ano 2016, eh, os datos dignos que 270.900 fogares galegos pois estaban habitados por unha soa persoa, das cales 119.000 terían máis de 65 anos. A maioría, pois compre lembralo, son mulleres, compre lembrar tamén a situación económica das mulleres galegas, das pensionistas, para ver como se poden acentuar os problemas nesta realidade. Tamén temos eh, que, que citar aquí pois a realidade de a existencia de trastornos mentais nalgúns casos destas persoas que, que viven soas, como o famoso, tristemente, síndrome de dióxenes que agrava a saúde física e mental, e ya, afonda no illamento social, eh, os casos de persoas que perderon as habilidades necesarias para atender as súas necesidades básicas, mesmo para xestionar o seu patrimonio. Ás veces esta realidade trascende as clases sociais, como dio Imelga, porque hai xente maior que ten un, pois, un patrimonio importante, pero perdeu as capacidades cognitivas para desenvolverse e acaba tamén caendo neste illamento social. Eh, únense tamén, pois, no caso das persoas maiores, as dificultades de mobilidade, aínda que a veces pois, estén en contacto cos servizos sociais, co, ao vivir soas e illadas, poden sufrir caídas, como ten pasado, e que tarden moras en que veña algún familiar ou algún veciño ou veciña cando se empecen a, a votar de menos. Eh, é unha realidade pois crecente, unha realidade que entendemos complexa, por iso xa digo que a nosa iniciativa é de mínimos de comezar a mellorar os protocolos para atender a esta realidade sociedade tal como alerta o Imelga, que foi quen últimamente pois máis deu a voz de alarma sobre esta situación. O propio Imelga di que no mundo rural mm, pois esta realidade está un pouco atenuada mm, na medida en que aínda pois o entorno eh, coida das persoas que viven soas e que hai menos casos de mortes eh, en, en soidade. Con todo tamén si existen problemáticas cada vez máis grandes no, no medio rural, falando dese, desa dispersión de poboación, pois por exemplo había unha publicación estes días nun, nun medio nos Hermos Galicia sobre que a poboación maior de 65 anos duplica a menor de 20 en Lugo eh, non fai falta máis que consultar os datos do IGE ou mesmo pois mirar a realidade eu vivo nun concello onde a, a metade da poboación ten máis de 65 anos isto non é unha realidade negativa per se, isto enriquecenos como sociedade a, a, a maior pois esperanza de vida pero o problema é esa falta de recambio xeracional ese mm, mala distribución da poboación no territorio e a é o que deriva, no caso que nos ocupa, en moitas poboacións nas que hai persoas que, que están illadas e que, repito, no mundo rural o caso non é tan acentuado como no, no medio urbano, pero hai que tamén prestar atención a esa realidade. Eh, Ademais, o Imelga, volvendo citar a, a este instituto, di que os casos coñecidos destas persoas que morren só son só unha parte do total, porque hai outras mortes que son certificadas por atención primaria ou por un hospital sen intervención forense nin autoridade judicial e que ao mellor tamén eh, responden a, a estas características de persoa que, que vivía illada. Por iso, o que presentamos, xa digo, é de mínimo, é unha proposta que simplemente trata de mellorar os protocolos, de crear un protocolo específico de atención ás persoas maiores que viven soas e que coordina coordinen, isto é moi importante, a coordinación, que coordinen as actuacións de todos os servizos públicos e institucións implicadas. Por iso falamos tamén de protocolo de coordinación, servizos sociais, atención primaria, hospitais, xulgados, IMELGA, E por que? Se o facemos é porque a realidade en Galicia é esa descoordinación moitas veces entre os servizos públicos que atenden a, as mesmas problemáticas. Vímolo, pois, aínda hai pouco na Comisión de Discapacidade co denunciaba a presidenta da Asociación Galega de Atención Temperá, pero mm, cando falamos con colectivos de profesionais dos servizos sociais tamén denuncian esta descoordinación entre servizos sociais comunitarios, servizos especializados, a veces tamén o complica, é certo, as externalizacións de determinados servizos, polo tanto, poñemos poñemos en riba da mesa esa necesidade dun protocolo específico de coordinación para atender a esta, a esta realidade, da que tamén, por certo, como sinalo Imelga, compre tamén un estudo máis profundo sobre os datos reais de, de incidencia da mesma Mm, logo tamén entendemos que é fundamental a dotación de recursos dos servizos sociais comunitarios e da atención primaria, non, por, non o deixaremos de repetir, son as grandes dúas portas de entrada para atender as problemáticas sanitarias e sociais con uns bons servizos a nivel comunitario, tanto sociais como sanitarios, estamos seguros dende en Marea que se evitarían moito agravamento de moitos problemas sociais e sanitarios, por eso para nós é fundamental esa, esa cuestión. E, e o mesmo, pois, reforzar de medios o Imelga, que é quen alertou na, na prensa desta, desta situación. Estamos a falar de realidades que chegan a ser pois, moi dramáticas, non? Persoas soas dependentes que están sendo deficientemente coidadas nos seus domicilios, pois o teñen apoios familiares puntuais, escasas horas de servizo de axuda no fogar. Isto pode derivar en que situacións que non tiñan por quedar nunha patoloxía o fagan como pois, eh, que, se, que as feridas pois, se, se, se como se dice, necrosen e, e cuestións así, cuestións dramáticas que que cunha boa dotación de servizos sociais e atención primaria e ademais cun protocolo específico para atender estas realidades se poderían evitar ou por exemplo unha muller que con síndrome de Down en Vigo neste caso factor de vulnerabilidade non era a idade era a enfermidade e tamén outra realidade que morreu só na casa logo de que seu pai octoxenario fora ingresado no hospital entendemos que de haber un protocolo claro quizáis se tiveran evitado situacións eh, e o Imelda tamén fala desto de que non son só as persoas maiores hai tamén persoas dependentes diferentes persoas con, con enfermidades mentais que poden caer nesta, nesta realidade do illamento. Estamos a falar de que isto nos conecta coa nosa sociedade individualizada a pesar da hiperconexión que temos nas redes sociais foi paradigmática situación da persoa de Vigo que con 3.500 amizades no, no Facebook pois morreu soa na súa casa e triste non esta, esta cuestión é algo que nos ten que facer a pensar como sociedade, como colectivo que, que o que está sucedendo pois persoas, dúas persoas ancias que faleceron nun incendio de bóveda esta outra cuestión isto é unha unha eh, situación pois máis eh, fortuita, pero é eh, que eran persoas con, con pouca mobilidade, quizáis se non estiveran illadas nun lugar eles, elas dúas horas, estas persoas maiores poderían ter poderían ser acudidas por persoas veciñas. É unha realidade que está aí, pois en Semana Santa nun piso de Ferrol eh, atopouse a unha persoa mm, falecida, neste caso non era unha persoa anciá, eh, un home de 83 anos na súa casa en Lugo, morto varios días, unha muller de 40 anos que estaba enferma, que apareceu morta na súa vivenda en Vila García, en Berín, pois un home octoxenario que, que vivía só, en Ribadeo, en Pontevedra, é dicir, é unha realidade que se ten acentuado como denuncia e melga, e volvemos a repetir, eh, temos que atender a cuestión específica das persoas soas no rural, que sobre todo a cuestión e o illamento de determinados núcleos que se vai despoboando desgraciadamente no noso rural e isto sucede así e atender ao fenómeno específico do illamento urbano de Din ou Imelga que hai unha relación, creen que moi directa entre, entre emigración á cidade entre disolución de lazos familiares e número de falecidos en soidade isto pois vímolo pois, nos casos que se teñen producido en Vigo de feito, nunha vez unha, unha magistrada en Vigo alertou de que se produciron 15 mortes en solitario en, en algo máis dunha semana en Vigo, pois a, a gran emigración que se produciu nos anos 60, sobre todo a a partir de aí, eh, pois mi, falando do meu concello, que é un caso paradigmático porque emigrou masivamente a Vigo e hoxe un dos máis embellecidos de Galicia, pois eh, temos que atender a esta realidade do, do illamento urbano. Xa temos sinalado que transversal as clases sociais e que mm, eh, nos, pois eso, mm, repetimos, é unha iniciativa de mínimos, cremos que é moi necesario mellorar a protocolización, deste, eh, atender a estas situacións específicas, quizáis algún caso dos que temos eh, sinalado se poidera ter evitado de haber un protocolo que entendera que o risco estaba aí de que unha persoa eh, morrese soa na, na súa casa por esta situación de illamento e tamén reflexionar ese arremato sobre a, a realidade da nosa sociedade aparentemente cada vez máis hiperconectada pero nunha burbulla a veces virtual no illamento social e na realidade que xa é algo de hai anos o abandono da xente na súa ancianidade. Moitas grazas, señora Abad.